Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagna. Und der Andrea Meier. Man hört es glöckelt, wir sind umgeben von Geissen auf der ältesten Alp vom Kanton Graubünden. Das ist die Alp Buzetta, da wird Geisskäse produziert. Der verschleierte Himmel und die kräftigen Farben in den Wäldern machen die Wanderung in der Surselva zu einem besonderen Genuss. Unser Ziel ist etwas speziell. <laughs> Heute lernst du, wie man Geissen macht. <laughs> Gell? Ja, also ich glaube, ich lerne heute vor allem, wie man Geisskäse isst. Und plötzlich zeigt sich auch schon die Hütte der Sängerin. Sarah Obrecht lebt hier oben auf der Alp Buzetta über den ganzen Sommer mit rund 300 Geissen und macht Käse. Den Käse probieren wir gern, auch wenn wir im Moment noch keine Geissen sehen. Sie sind noch viel weiter oben, dort, wo es besonders schöne Futterplätze gibt. Der Sarah, ihr Job ist hart. Jeden Tag werden rund 200 Geissen gemolken. Trotzdem fällt es ihr immer wieder schwer, Ende Sommer von der Alp oben runterzugehen. Wir brechen auf in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die Geissen antreffen. Weil sie wandern, zusammen mit den Hütern, kann man nie so genau sagen, wo sie gerade sind. Wir laufen durchs Walda Gauras. Weil es immer etwas regnet, ist es feucht und die Natur zeigt sich uns in einem satten, frischen Grün. Plötzlich hören wir es aber glücklich und da sind es auch schon, die Geissen der Alpuzeta. Von den Sennern wissen wir, dass man nur langsam dürfen durch die Geissengruppe durchlaufen. Da sind sich die Menschen nicht so gewohnt und dürfen beim Fressen nicht gestört werden. Die Geissen müssen aber schon bald zurückkehren und auch wir machen uns auf den Wanderweg. Weil die Wege da zeitweise eng werden und auch ausgesetzt sind, müssen wir uns recht konzentrieren. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit ist wichtig. Darum müssen auch wir die Kamera zeitweise in den Rucksack einpacken, weil wir beide Hände brauchen. Das Ziel Guralia liegt schon vor unseren Augen. Und während dem Abstieg kommen wir plötzlich auf einen sehr natürlichen Weg. Er nennt sich Weg der Sinne. Wir machen alle unsere Sinne auf, vielleicht fast ein bisschen zu fest, weil unterdessen ist es nämlich immer feuchter geworden und man muss aufpassen, dass man nicht über Wurzeln stürchelt oder ausschlüpft. Also wir sind auf dem Wanderweg der Sinne. Thomas, du erzählst mir nachher, was sinnlich ist daran. Du musst jetzt gut hören, schmücken. Okay. Äh, einfach mit allen deinen Sinnen offen durch den Weg durchgehen. Ich alles. Einfach nicht noch stürcheln. Thomas, das wäre dann unsinnlich. ist ein bisschen schlieferig im Moment. Es hat ein bisschen geregnet. Oh! <laughs> Gott straft sofort. <laughs> okay, das war sehr unsinnlich, aber wir gehen jetzt weiter auf dem sinnlichen Weg. <laughs> Vor uns liegt das Benediktinerkloster Disentis. Die Abtei ist gegen das 7. Jahrhundert nach Christus gegründet worden. Sie wäre sicher einen Besuch wert, aber wir wollen weiter nach Sedrun. Die Wanderung ist anders als die gestern ganz einfache und führt uns durch viele Bergdörfle. Oberhalb von uns liegt das Val Senjas und dadurch fließt der gleichnamige Bach, der von einer eindrücklichen Natur- und Pflanzenwelt umgeben ist. Unterhalb von uns hören wir das Bahngleis, ein Zeichen, dass Sedrun nicht mehr weiter weg ist. Die Wege sind aber gut eingebettet und von vielen Tannen und Bäumen umgeben. Es ist ein Wanderweg, den man auch im Winter gut machen kann. Kurz vor Sedrun laufen wir noch über das walbuknei viadukt Ein eindrückliches Bauwerk und einen schönen Abschluss von einer kurzweiligen Wanderung.